Bonjour la classe! Dans cette vidéo, on va apprendre de manière pratique la VCD français. Souvenez-vous de faire attention à la prononciation, c'est très important. Le sujet de cette vidéo, c'est la VCD en français. Durée de cette vidéo, peut-être 5 minutes. Et moi, ici, nous avons la français A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dans l'alphabet, nous avons la lettre C cédille. Comme vous pouvez voir, c'est en lettre C avec euh, un petit tir dans la partie bas. Ces lettres la prononce comme les abeilles. Dans la classe de français, nous avons c cédille. donc vous pouvez bien la prononcer français. Français. Ou c'est comme le son quand on l'a. Le, c'est les sons qui font les portables quand on les pose dans un surface. Bien, si vous avez des questions, des idées ou des informations, vous pouvez partager ici dans les ces vidéos et continuez à pratiquer le français. N'oubliez de rester en contact et d'écrire vos commentaires et réponses sur ces vidéos. Ici, ce sont les outils pour étudier le français en ligne, le cerveau, la plateforme informatique et beaucoup d'énergie. Continuez à pratiquer le français. Ici, ce sont les coordonnées du professeur Juan Frias, courrier électronique gmail.com. C'est un plaisir de vous accompagner à grandir dans les connaissances. Merci. Au revoir. À la prochaine. Bonne journée. À bientôt. À plus tard.